minimal mikrobatisch. Bleibe kritisch und gerne ein kleiner Fisch. Mischte Mist auf den Tisch, Mikrobatik, und Moos, Rock'n'Partys und Schuss verharte mit Floß. Bombenarsch auf der Groß. Digga, Digga, Post, Digga, Post. Hallo Onkel schwimmt Tal drinnen. Wir bringen Rap und Raufen nummer. Meine Herzen taufen tunen. Und haben bedenklich dunkle Ansichten wie Raucherlungen. Du drehst im Kreis wie Machos Autorunden. All die Labels sagen kaufen nummer. Weg wir bouncen um zu dem Sound da um. Auf dem Track hat's der Hats, wo man schätzt. Mini Raps sind Flex für Caps und Decks. Also Checks, Meatwax, schreibt Decks für Hats. Das Herz verletzt, versetzt das Netz mit Sätzen, wo man schätzt. Yeah. Unser Dick haben wir eh mit rein. Überall stehen wir wie über WC-Brillen. Du gehst vergessen wie Anti-BB-Pillen. Brauchst guten Schweizer Rap, muss ich meine CD bringen. Du bleibst so weg wie bei roten Zahlen DC im Simsimas in der Marsch, in der Tat wie Kinder aus dem Internat. Denn so Typen wie du stehen immer hinterstehen. Also find den Pfad, wir brauchen kein Kinderstar. Nur Intellekt weg, was in mir steckt, das ist so Rap. Man ist so fleck, kann ich perfekt, ich baue mir den weg, durch den Dreck im Bambo der Deck, wo ich da lebe. Orali entspann ich da Honey, verbali entlatt ich da Honey. Verbreite Panik mit Dynamik, breite Sus, wie Tsunami Hast Angst, gang zu Mami Ich bleib explosiv wie Dynamit Giftig wie Cyanid Du sagst immer noch, der kann nicht Der Pipi nicht, der wo dich antreibt Ich gib's dir richtig oder gar nicht Ist da klar, Leute? Jeder, der sein Arsch bügt, der fahrt heute Wir reden nur klares Zeug Verrückten unterwegs ohne Geld in der Tüte. Versuchen da der Industrie zu rütteln. Wir lassen uns nicht unterdrücken, verzücken mit dem, was wir bieten. Man hat Lärm mit den Hüten. Die zwei Verrückten unterwegs ohne Geld in der Tüte. Das Syndikat kommt mit Wind in Fahrt, ich komm und find und Part. Wir sind Bad, sind Bad, den Rab, Schwindgard, bring da, Ding Rab, bin dran, swing ab, lass was stimmt grad. Floß im Schoß vom Moos, aus dem Dachgeschoss, stinken bleiben machtlos. Glaub, wirst im Fach groß, dabei verkaufst den Arsch bloß. Drum sind der Moos und ich vom Arsch groß lasst euch dem da, Der Ton wird harsch Captain Mikrobatik, Mr. Bombastik mit Matrix, wo am Mikro antritt. Weiß, was ich anschick. Ein Arschtritt, dem wo kein Gas gibt, Fazit. Abschied für den, wo von mir abliegt. Abschied ist, was bei mir im Quadrat gibt, ohne dass ich abgib. Gegner hint Abtrieb, während ich aufstieg und nochmal einen drauf gib. Sehen's aus wie Aufschnitt, wo mir serviert wird am Auftritt. Wo Sissel, der Wissel wie Diesel, wo nie aufgibt, bissel die, du groovt die bleibt, so wie's muss sein. Markier's Revier wie Goofy, solange der Beat drauf bleibt und Hip-Hop durch die Luft steigt, gibt's von uns keine Auszeit. Doch um Ausdreh und Ausschießt auf die Welt wie Uzis. Ja, versprecht er etwas und haltet das. Bei all diesen Wörtern bin ich gerne im falschen Hass. Ich spalte Maß wie der Hirtschaf auf der Alpengasse. Du verbreitest Gewalt und Hass, bleibst kalt und nass und ich burn mit Terror auf Alcatraz. Also halte Latz, eure Videos kosten mehr als einen halben Staat. Komm mir nicht rum wie ein alter Mann, ich halte drauf, verwalte da. Weil ich ein Rapper bin, wie ein Schmetterling, wo mich noch morgen entfalten kann. Ich weiß Bescheid, da, da, da. Euer Bla, bla, bla hat einen Schaden dran. Hängen dem Säugling am Nabel dran, denn wir viel Spinner hätten schon keinen roten Faden gehabt. Als One-Minute-Image hätten Schade dran, hätten Schade dran. Ja, Schaden dran. Die zwei Verrückten unterwegs ohne Geld in der Tüte versuchen an der Industrie zu rütteln. Wir lassen uns nicht unterdrücken, verzücken mit dem, was wir bieten. Machen Lärm mit der Hütten. Die zwei Verrückten unterwegs ohne Geld in der Tüte versuchen an der Industrie zu rütteln. Wir lassen uns nicht unterdrücken, verzücken mit dem, was wir bieten. Machen Lärm mit der Hütten. Scheiße deines Lebens.